Sluton kai bon venon. Um uh bon vol pardoni min uh pri la malumo de tio ci filmetto. Um mi kutime uh filmas um la filmeton antau mi laboras sed hodiau mi um, estis iometa malfrua uh, do mi uh, filmas dum mia um, dum mia manjo tempo eble mi pri parolos ideon cun mi havis antau calcae monatoi uh, dum tiu ci cae la venontai filmettoi. Um, la ideo estas pri reteo um, um kion oni usus por um exerci uh, sian esperanton um uh, mi nomus la reteon um, semaino, uh, char um, ce la comenzo de la semaino uh, oni um, um, oni kun kunijo uh, um grupon um de eble sep homoi kai um la homoi en la grupo parolus dum uh, semino um mi pre priprovos le mi plu priprovos la ideon um, en la estontezo, sed uh, tio estes cio por hodiau, gis